මෙතුන ලග්නය මෙතුර ලක්නේ මිනි ආයබෝන් ඉතින් දෙදා සිස්තුන වසර දැන් අලුත් අවුරුද්දක් උදා වෙනවා ඒ අවුරුද්දේ පළවෙනි මාසේ ජනවාරි මාසේ මිතුර ලග්න හිමි ඔබට කොහොමද කියලා තමයි මේ කතා කරන්න හදන්නේ මුලින්ම කියන්න ඕන මේ දෙදසිසු නවසර සඳහා ලග්න පලාපල සිරු ලග්න සඳහා දැන් සූටි වල පළ කරලා තියෙනවා ගිහින් ඒ ඔබගේ ලග්නට දාලා පලාපල අහන්න මොකද විශේෂිත වූ පිළිවෙත් ක්‍රම කියලා තියෙනවා මේ වසර සහ මේ සියලු දේවල් ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න ඒවා හරි බලගත් දේවල්. විශේෂයෙන් මිතුරු ලග්නෙමියන්ට විශේෂිත වූ බෝධි පූජා මාලාවක් සහ පිළිවෙත් කිහිපයක් කියලා දෙනවා. ඒ හින්දා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අහපු නැති අය අහලා ඒ කටයුතු කරයි යන්න. ඒ වගේම උඹට කියනවා මේ මේ නිවැරදි අතිශයම නිවැරදි උච්චාරණ සහිතව පිරිත් දේශනාවලට සවන් දෙන්න. ඔන්න සූ ටීවී වල පළ කරනවා මේ මේ මේ වීඩියෝ පලනි කමෙන්ට එක තින ඩිස්ක්‍රපෂන් තියෙන නැත සූටිවලට යන්න ලිංක එක තිනයි පිරිද්දේශනයි පිරිද්දේශන අනිවාර්යම ශ්‍රවණ කරන මේවා නිවැරදි මුච්චාම සහිතව විශේෂිතව ලෙස සකස් කරලා තියෙන්නේ රෙකෝඩ් කරලා තියෙන නිසා ඒවා පුරුද්දක් වශයෙන් ශ්‍රවණය කරන්න සජ්ජායනය කරන්න ඒ වගේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක දාන්නම් ඔබගේ මේ මිතුරුලකට දාලා වසරේ පලාපල ලින්ක් එකත් ඇතනම මුලින් තීරණය කරලා තිබ්බෙ ජනවරි මාසේ පලාපල අවශ්‍ය වෙන එක නැහැ මොකද දවසරේ පලාපල එත් යන නිසා ජනවාරි පලාපලේ නොදායින්ද පෙබ්‍රවාරින්දන් මාස පලාපලන නමුත් මේ මාස ටිකක් සුවිශේෂී මාසයක් ඒක නිසා මම පස්ස තීරණ කරනෑ කෙටියෙන් හරි මේ මාසඳා ලග්න පලාපලත් ඔබට ඉදිරිපත් කරනවාගෙන දෙක නිසා මේ බුදගහයා ලග්නාධිපති වූ මිතුරුණ ලග්න හිමියන්ට කොහොමද මේ ජනවාරි මාසය තමයි මේ කතා කරන්න ඉතින් මේ මාස හරි විශේෂ මාසයක් මොකද මේ මාසේ 17 වෙනිදා ප්‍රබල ශනි මාරුවක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසාමයි මම මේ මාසය පලාපලගෙන් ඔබට තීරණය කළේ ඉතින් මේ සම්පූර්ණම කණපිට පෙරලෙන මාසයක් කියන්නේ මුල් මාසේ මුල් දවස් කීපයත් අගවග දවස් කීපයත් හරි වෙනස් විදිහට හැසිරෙන මාසයක්. ඉතින් ඒක හරි ප්‍රබලයි. ඉතින් මිතුර ලග්න හිමියන්ට තවත් සුවිශේෂී වූ මාසයක් මේ මාස හේතුව වසර 3කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ මානසික පීඩා, චිත්ත පීඩා තදබල ලෙස ගෙනමින් අගහින්කම් තදබල ලෙස ගෙනමින් ගෙනමින් ජීවිතේ නොවිදි අත්දැකීම් විඳමින් ගත කරපු අෂ්ටම ඒ රාෂ්ට්‍රක தত্ত্বය අවසන් වෙනවා මේ මාසේ 17 වෙනිදා. ඒ නිසා මිතුරු ලග්නෙමෙන්ට අති සුවිශේෂී වූ මාසයක් මේ ජීවිත කාලය තුල උදා වෙනවා. මොකද හේතුව ඔබ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 50ට අඩු කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් 20ට වැඩි 50ට අඩු කෙනෙක් නම් ජීවිතයේ ප්‍රබලම කාලයක් හරීම හැලහැප්පීම් මැද කාලයක්නේ පහුගිය කාලසීමාව තුළ ඔබ ගෙව්වේ. ඔන්න ඔය කාලේ අර ඔබට තිබිච්ච පීඩාකාරී තත්ත්වය අවසන් වෙන මාසය තමයි මේ ජනවාරි මාසය කියන්නේ. මෙහෙමයි. ඒ රාෂ්ටකයක් නිමා වුණ සැනින් ඔබට තිබිච්ච තත්ත්වය එකපාරම යහපත් වෙනවා කියලා මම කියන්නේ නමුත් අර තරමක් දුරට හැම වෙලේම හැපි හැපි ගිය තත්ත්වෙන් නම් පොඩ්ඩක් යහපත් වීම ආරම්භ වෙනවා මේ ජනවාරි මාසයෙන් මැදින් පස්සේ. එහෙනම් මිතුරු ලග්න හිමියන්ට හරි සුවිශේෂී මාසයක් මං කිව්වාගේ ඇති මුලින්ම බලමු මේ ජනවාරි මාසය තුළ මිතුරු ලග්නමියන්ගේ ආර්ථිකය මොන වගේ විදිහට හැසිරේවිද ධනය එහෙම නැත්නම් ලැබීම් කොහොම වේවිද කියලා මුලින්ම කතා කරොත් මේ මාසය තුළ ඔබට හරි අමුතු විදිහේ අර ඔබ බලාපොරොත්තු නොවුණු ආකාරයේ මුදල් අත ගැවසන කලකෙන අතට එහෙම මුදල් ලැබගෙන ඔබ මේ සාමාන්‍ය ඔබ පේමකින් බලාපොරොත්තු වෙන දේවකුත් නෙමෙයි ඔබට නොසිතුවාකර ලැබෙන මෙ මෙහමන් කියන්න ප්‍රබ්‍රල ධනවාසිකලගෙන ලොකූ මුදල් ප්‍රමාණයක නමුත් අර හිතට සතුරත් දැන ආකාරයෙන් තරමත්දුරට අතට මුදලක් ලැබෙන කාලසීම මේ මාසය තුළ. හිතේ වෙනත් කෙනෙ කරම්බයා පලාපොරොත්තුවක් තද බල ලෙස තියෙන කළ ගැන්නේ මේකැන්නේ මේක ගැන කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබට ආර්ථික මේ වශයෙන් යම්කිසි සහයෝගයක් ලබා දේවි කියන පරමාතකනේ ගැන ඒ ඇවිල මේ අරනිගන් කෙනෙක් නැතුව ඔහේ හිතන දෙයන්න මේ ඔබට කෙනෙක් පොරොන්දු වෙලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහ දෙයක් ඔබ වෙනුවෙන් කරනවා නැත්තම් ඔබේ පවුලට යම් කිසි දෙයක් ලබා දෙනවන්න ඔය වගේ තත පවුලේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔන්න උදාහරණයකට ඔබට දැන් මේ නිවසක් නැතුව නම් හිටියේ ඔන්න දැන් ඔබගේ පවුලෑ කීපදනක තුළ නිවසක් මිලදී ගණ්ඩ නැත වාහනයක් මිලදී ගන්න මෙන්න මේ මේ මාසේ බලාපොරොත්තු වෙනක දැන්ටමත් ඔබට එක දැනිලති ඔබට කියලා තියෙනන්න ඒ බලාපොරොත්තුව තුළ තම ඔබ මේ මාසේ ආරම් ගනති මේ බලාපොරොත්තුව ජනවාරි මාසේ විශේෂම මේ විස්සෙන් පස්සේ කාලසිම තුළ ප්‍රිෂ්ට කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙන බලාපොරොත්තුවට ඔබට සපල වෙන ආකාරයක් පෙන්නුගෙන විශේෂම ජනවාරි 20 පෙබරවාරි මැද දක්වා කාල සීම තුළ ඔබට ඒ ඉලක්කයට යන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ තුළ හිතට යම්කිසි සහනයක් ලැබෙන කාලයක් මේ ආර්ථිකමේ වශයෙන්. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔබ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන මුල් දින 20 ඔබගේ වියහිදම් පසනම් පාලනය කරන සීමාවන් සහිතව සීමා රහිතව අසීමිත ලෙස ඔබ ඔහේ තේරුමක් නැතු අතර මුදරල් ලැබුණොත් ඒක ඔබට දැනෙන්නේ කොහොමද වීදන් වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයකොත් පෙන්වුම් කරනවා. අතර කීයක් හරි හම්බුනම මං කරන එහෙම මුදල් ටිකක් අතර එනවා කියලා. ඒ ලැබීමත් එක්ක ඔබගේ වියදම් ඔබගේ අවශ්‍යතා වැඩි වෙනවා. මම මේක ගන්නවා මේක ගන්න මේක ගන්නවා නම් අතේ සතේ නෑ. ඒ ඔක්කොම වියදම් ගලන්නේ ඒක නිසා වියදම් පාලනයක් අනිවාර්යම සිදු කරගත යුතුමයි මිදුන ලග්නමිය මේ ජනවාරි මාසයේ විශේෂයෙන්ම ඔව් ජනවාරි මාසයේ පුරාණ මේ තත්ත්වය තියෙනවා. වියදම් පාලනය අනිවාර්යයෙන්ම කරගත යුතු වෙනවා. නැත්තන් ඔබට හම්බෙන මුදල ඔබගේ අති වෙන දේ ඔබට හිතාගන්න බැරි වෙන නිසා යම්කිසි ආකාරයෙන් පුංචි ඉතුරුවක් කරගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම ඔබ හැබැයි මෙතන මේ රැකියා කරන ස්ථාන තුළ ඔබේ ව්‍යාපාරය තුළ ඔබට තරමක් දුරට වෙනදට වඩා යම්කිසි ආකාරයෙන් කාර්යබහුලත්වයක් ඇති වෙන කාර්යබහුලත්වය තුළ ඔබ ආදායම් ඉපීමක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ වගේම ඔබට ඔබ යටතේ වැඩ කරන සේවක සේවිකාවන් ඔබගේ ව්‍යාපාරය තුළ ඔවුන් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයක් ලෙසම සලකලා කටයුතු කරන වෙනදට උද්‍යෝගින් වෙනදට වඩා අර ව්‍යාපාරයට තියෙන ඇල්මක් ඇතිව ඔවුන් කටයුතු කිරීමකුත් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ තුලත් ඔබට හිතට සතුටක් දැනෙනවා තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරන මොකද අර ඔක්කොම ඒ තුළ වැඩ කරද්දි දැනෙන දේ හරි යහපත් දයන් ඉතින් ඔබ රැකියා කරන ස්ථානය තුළ වුණත් ඔබට නිතරට සහයෝගය ලැබෙනවා අන්නයිගෙන් මේ ඔබ කරන කටයුතු වල සහ මේ පිරිසක් එක්ක වැඩ කරද්දි මේ කාලසීමාව තුළ මිතුරු ලග්න හිමියන්ට මේ මාසේ තරමක් දොට හොඳ සහයක් ලැබෙන කාලයක්. හැබැයි මෙහෙම පිරිසක් එක්ක වැඩ කරනවා කියෝගාම ඔබට මේ හවුල් ව්‍යාපාර හවුල් කටයුතු කියන එක මතක් වෙයි නෑ. ඒකට නම් තාමත් සුසු කාලයක් නන්නේ මේ හවුලේ කරන කටයුතු වලින් අර හවුලේ කැඳත් එපා කියන්නේ. අන්න ඒක නිසා මේ හවුලේ කරන කටයුතු වලින් පොඩ්ඩක් ඔබට පාඩු ඔබ රැවටීමට ලක්වීමක් තාම පෙන්눔 කරන නිසා මම මේ කතා කරන්නේ හවුලේ කියලා ඔබගේ මේ පවුලේ අයත් එකතු වෙලා කරන කටයුතු නෙමෙයි. අර ඔබ ඔය ව්‍යාපාරික සංගයන් එක ව්‍යාපාරික හවුල්කරුවන් එක තුලා කරන කටයුතු තියෙන්නේ. අන්න ඒ தත්ත්වය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒක නිසා ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න විශේෂයෙන්ම මේ කාල සීමාව තුළ හවුල් කටයුතු වලින් ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න යන්න එපා දැම්මම. ඒකට කාලයක් එනවා. ඒ කරද්දී කරන නිදිය මම කියන්න. නමුත් තවමත් අපි ඉවසමු. ඔබ කරන දෙයක් තනියම සැලසුම් කරලා ඔබගේ පවුල අය එක තුළ ඔබගේම අය එක තුළ සැලසුම් කරලා අන්න ඒගොල්ලොත් එකතු වෙලා ක්‍රියාත්ම කිරීමට මේ කාලේ හොඳයි. ඒ පැත්තෙන් හොඳයි. මොකද මෙතන තියෙන ගැටලුකාරී தත්ත්වය තියෙන්නේ අර අර ඔබ රැවටීම ලක්වීමක් තවමත් තවදුරටත් තියෙනවා මේ මාසේ විශේෂ මේ මාසේ පුරාවට අපි ඒක අතර මේ මාසේ මතර මේ தත්ත්වයට. එයින් පස්සේ හරි රැවටීමට ලක් වෙනවා කියන අදහස් කරන්නේ ඔබ නොදන්න දේ ආරම්භයා ඔබව අපහස්ථාර පත් කරන්න පිරිස ඉන්නවා. අද තමන්ගේ පවුල ඇතුලේ එහෙම දේවල් වෙනවා හරිම අඩුයිනේ. හැබැයි දැන් මේ යන தත්ත්වෙ උඩ එහෙමත් එහෙමයි නමුත් තාමත් අපි රට තුළ ඒ බැඳීම තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ වෙලාවේ යම්කිසි දෙයක් කරනවා නම් ඒ කරන දේ හවුලේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එහෙනම් ඒකට කාලය තව තියෙනවා. ඔබ පුළුවන් තරම් ඒ කරන දේ ගැන දැනුවත් වෙන්න. ඒතර ඔබට කාව රවට්ටන්න බෑ. ඔබව කාටවත් රවට්ටන්න බැරි වෙන තත්ත්වයට ඔබ ඒ කරන දේ ගැන දැනුමින් පරිපූර්ණ වෙන්න මිතුරු ලග්න මේ විශේෂයෙන්. ඒ තුල ඔබට පුළුවන් සාර්ථක වෙන්න. තව දැක් මේ ඉලක්කයක් නැතුව මොකද්ද කරන්න කියලා නොදැන ඔහේ ඔන්න මුදල් යොදවලා යම්කිසි දෙයක් ආරම්භ ගන්න එපා. දැන් ඔබ මම කියන්නේ ඔබ යම්කිසි දෙයක් අපි කියමුකෝ භාණ්ඩයක් බෙදා හැරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. බෙදා හරින්න කොහොමද කෙනෙක් අදහස නැතුව ඔබ ඒ බාණ්ඩ මිලදී අර ස්ටොක් කරගන්න. ඔන්න දැන් පටන් ගන්න ඔය ඒ ඒ ගැන හරි දැනුමක් නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර ඒ බාණ්ඩ ටික ඉදර ඉතුරු වෙනවා සල්ලි ටික හිර වෙනවා. ඔබට අරමුණක් නැති වෙනවා. ඒක නිසා අංක එක මේක කොහොමද ඔබක ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් කොහොමද ඔබ පිරිසතට ගෙනියන්නේ මුලින්ම ප්‍රචාරණය කොහොමද කරන්නේ කොහොමද ඒ දේ කරන්න ඒ දේ කරන තමයි මුලින්ම ඔබ දැනුවත් විය යුතුයි පස්සේ පුළුවන් අපිට ඒ බෙදාහරණ බාන්න මෙලදී ගන්න ඔක්කොටම කලින් ඒ බෙදාහරණ ක්‍රමය ඔබ ඉස්සලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ ගන්න ඒ ගැන හොයන්න දන්න අයගෙන් අහන්න අන්න ඒ පස්සේ තමයි ඔබ ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ නැත්නම් ඔබ හිර වෙනවා මේ මාසේ විශේෂයි මං කියන්නේ මේ මාසේ අපි මේ මුල් දින 17 20 වගේ අතාරිමු අපි ඔය දේවල් ආරම්භ නොකර ඉඳ උත්සාහ කරමු. අපි එයින් පස්සේ දැනට ඔබේ දවස් 20 තුල ඔබ හොයන්නේ ගැන ඒ ගැන තවත් හොඳ දැනුමින් සන්නද්ධ වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න 20න් පස්සේ ආරම්භ කරමු අපි මේ தත්ත්වය. එතන මෙහෙම අතිශයම සුවිශේෂී කාලයක් ඔබට උදා වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ජනවාරි මාසයෙන් පස්සේ. ඔබට මේ අර ඇත්තයි ඔබ බලාපොරත්තුන ආකාරට ඔබයි කටයුතු ආර්ථිකය විශේෂ වශයෙන්ම සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුභෝගභෝගී සැප සම්පත් ඔබට උදා වෙන කාලයක්. ඒ කියන්නේ ඔබ ඔබත්පත් කර ගැනීම නෙමෙයි. ඔබ අරඹයා ඔබට ලැබෙන කාගෙන කියන්නේ කියම් කිසර ඔබ කරන රැකියා ස්ථාන තුළ ඔබට උසස් වීමක් ලැබීමත් සමග වාහනයක් ලැබෙනවා. ඔබට ඉන්න නිවසක් හම්බෙනවා. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඔබගේ තත්ත්වයෙන් ඔබ උසස් කරනවා. ප්‍රතිබිච්ඡ තත්ත්වයකින් අදහස් කරන ආර්ථිකමය වශයෙන් ඔබ උසස් වෙන කාලයක් මේ මාසේ මැදින් පස්සේ උදා වෙන්නේ. ඉතින් එන්නම් ඒ කාලේ යහපත් කාලේ ආරම්භය මේ දවස්වල හරි පරිස්සමෙන් කටයුතු කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේ මාස තුළ ඔය අසනීප තත්ත්වයන් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න නැත්නම් පොඩි අනතුරු අනතුරු වීමේ හැකියාව පෙන්වන නිසා මේ මාසේ ඔය 17 18 වෙනකම් සැලකෙනවා දෙන මේ වසර තුනක ඒ රාෂ්ට්‍ර කාලේ ඉවත් වෙන අන්තිම දවස් සති දෙක තුන වගේ කාලයනේ. ඉතින් ඒක නිසාම ඔබ ටිකක් වෙනදට ප්‍රවේශම් වෙන්න පුංචි පුංචි අනතුරුකාරී තත්ත්වයන් ඒ වගේම ඔබගේ වචන ආරම්භයගේ ඇටුම්කාරී තත්ත්වයන් උද්ගත වෙන්න ඉඩ කඩ තිබෙනවා ඒ නිසා මම පොදුවේ මේ මේක මේලා මුත්‍රණ ලග්න හිමෙන් කියන්නේ ටිකක් ප්‍රවේශමෙන් ගත කරමු විශේෂයෙන්ම පාදයේ ආශ්‍රිතව පුංචි පුංචි අනතුරු වීමක් එහෙම මෙහෙන් තුවාල වීමක් සිද්ධ වෙනවා පොඩ්ඩක් එක්තැන් වෙලා ටික දවසක් ඉන්න වෙන තත්ත්වයක් එක්තැන් වීම කියන්නේ දැන් කකුලකට හානියක් වුණොත් එකක් ඇවිදින්න කරන්න බැරි නම් ටික දවසක් ගන්න ඔය වගේ තත්ත්වයක් පෙන්눔 කරනවා ඒ නිසා මේ කාලසිමඳ විශේෂම රිය දහවනේදී පාරේ ගමන් කළ ජනතුරු ස්ථානවල වැඩ කරද්දී අතිශයම සැලකිලිමත් වෙන්න මිතුරු ලග්න හිමියෝ මේ මාසේ මුල් සති තුන වගේ කාල සීමාව තුළ මේක මේ අපි අර අවදානට පෙර සූදානම කියන වචනේ මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ මොකද මේ මෙච්චර කාලයක් අමාරුවෙන් ගත කරලා අන්තිම සති තුන අපිට අන්තිම දේනේ ගේ වර්ගේව ගන්න ගමනක් ගිහිල්ලා ඉදිත් අර අන්තිම කිලෝමීටර් දෙක තුන පොඩ්ඩක් අර අමාරුයිනේ අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි මේ ජීවිතයත් මේ ගෙවන කාලසේ මතුල මිතුරල්ලක් නිම බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ ආර්ථික වශයෙන් යහපත් ආර්ථික වශයෙන් ලොකු ගැටලු කරත් නෑ හැබැයි අර බියහේදම් පාර්ශ්ට පත ඔබ පොඩ්ඩක් වෙන දටඩා සැලකිමත්වෙලා සැලසුම් සහගතව කරගන ගියොන් ඔබට සතුරදායක ලෙස ආර්ථිකක හසුරෝගන්න මේ මාසය තුළ ජනවාරි මස්තුල හැකියාව ලැබෙනොය වගේම අරමං කිව්ව නවයා පාරහෝ වකර දෙක ආරම්භ කරන්න ඉන්න මේ විස්සෙන් පස්සේ ආරම්භ කරන්න කෝන මාසත් කිය වෙනවා ඊට පස්සේ සෙනසුරු මාරුවත් සිද්ධනවා ඒ තුළ ඔබට පුළුවන් ඔබගේ සාර්ථ කටයුතු ආරම්භ කළ කරගෙන යන්න ඉතින් ඒවගේම මේ විශේෂ දෙයක් කියන්න නමං කිව්වන අර මේ ඔබගේ වචනය ආරම්භයා ගැටලු ධාරය ගැටුම් කාරිතත්වෙන් නැතිවෙන තිරනන්න මේක අතිශයම් සැලකමත් වෙන්ඩ ඔබ මේ සමාජය තුළ කැන හැසිරීමේදී ඔබ ගණු දෙනු කරනතාගම පිරිස් අතර ඔබ විශේෂයම සැලකමත්වෙන්න වෙනදට ප්‍රසන්නාකාරයට ඔබ හැසිරෙන්න්න. මොද හේතුව ඔබ කරන ගෙන හැම දේටම ධනාත්මකභාවන්නේ ඔබගේ ප්‍රියමනාප භාවය අංක එක විය යුතුයි. ඔය සියලු ග්‍රහ දෝෂලටඩා තියෙන ලොකුම ගැටලුව ප්‍රියමනාප භාවය නොමැතිවීමනේ ඒ තුළ තමා මේ හැමදේම කඩා වැඩෙන නිසා ප්‍රියමනාප ලෙස හැසිරෙන වෙනදට වඩා ඔබ ආකර්ෂණය කරන හිනාවෙන්ද හිනා වෙලා කතා කරන්න හොඳ බුද්ධියෙන් කටයුතු කරන්න කතා කරද්දී ඔබගේ මුවින් පිට වෙන වචන මොනවද කියලා බලන්න විශේෂයෙන් සැලකන්න ඕන මොකද ඔබ ඔය කියන වචනයක් වැරදිලා ලොකු ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් අත්වීමේ වැඩි ඉඩ කඩම් මේ මාසේ මුල් සති තුන තුළ පෙන්눔 කරන නිසායි මම මේක පොඩ්ඩක් තව පොඩ්ඩක් ඔබට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරේ නොය තත්ත්වය තියෙන්නේ ඉතින් පෞල් ජීවිත කුටුම්බ ජීවිතය ගැන කතා කරොත් මේ කාල සීමාව තුළ මිතුරු ලග්න හිමියන්ට මේ මාසේ මුල් සති තුන පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශමින් ඉන්ඩ වෙනවා මොකද ෂණික කෝපය ෂණයෙන් ක්‍රියාත්ම දුරදිග නොබලා කටයුතු කිරීම තුළ පවුල තුළ පුංචි පුංචි මතබේධාත්මක ගැටුම් කාරිතත්වයන් උද්ගතවීම හිත්‍රදීම් බහුලවීම වෙන්දට වඩා ටිකක් අර කෙටියෙන් වෙන මේ සුළු දෙයක් මේ මිටට මහාදේවල් මේ පවුල්ජිත තුළ එලා තිබ්බත් ඒවා හරි සතුරින් හිනා වෙලා ගෙව්වට මේ හිතාගරපති සුළු දෙයක් දුරදිගයන්ද ඉඩ කඩක් තියෙනවා මේ මාසේ මුල් කාල සීමාව තුළ ඒක නිසා මේ මේ දේවල් ටිකක් කියන්නේ මේ ඔබ මානසික වටන්නේ මේ සති තුනයි ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් කටයුතු කරොත් ඒ දේ ගෙවා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ යහපත් කාලය යන්නේ එහෙනම් මෙන්න මේ දේ ඔබට හිතන්න සලස්සන්න ඔබට මාන දැන් යම් කිසි ආකාරයෙන් ගැටුමක් පුංචිට හරි උද්ගත වීගෙනෙද්දී ඔබට මම මේ කියපු දේ මතක් වෙද්දී ඔබ පොඩ්ඩක් පැත්තරින් උත්සා කරන කමන්න මේ වෙලාවේ ඔබ හරි වෙන්න පුළුවන් අනිත් කෙනා වැරදෙන්න පුළුවන් නමුත් මේ සති තුන තුල ඔබගේ ගහ පිටිම තුල පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙන නිසා කමන්න දිනුම දෙනවා මොකද තමන්ගේ කෙනෙනේ දිනුම දීලා හරි මම ඉවසන් ඉන්නවා 21කින් පස්සේ අල්ලගන්නම්කෝ කියලාවත් ඉන්නකෝ ඒක කමන්න ඊට පස්සේ තේරුම් කරලා දෙන්න පස්සේ 21කින් පස්සේ තේරුම් කරලා දෙන්න උන් තේරුම් ගනී අන්න ඒක නිසා ඔබ මේ කාලසීමේ හොඳ බුද්ධිමත් ලෙස පෞල් ජීවිතේ මොඳන විශේෂයෙන්ම දරුවෝන්ගේ අසනීප තත්ත්වයන් ටිකක් දුරට ඇතිවීමේ ඉඩකඩක් තියෙනවා මේ කාලසීමාව තුළ විශේෂයෙන්ම ඔබ මේ කාලසීමාව තුළ වෙනදට වඩා දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය දරුවන් කරන කටයුතු දරුවන් කරන කටයුතු වල අනතුරු පුතායි භාවයක් තියෙනවා දැන් ඒව ගැන හොඳට හොයලා බලන්න ඔබ මේ මිතුරු ලග්නෙහි දරුවෝ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබගේ දරුවා ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා දරුවන්ට අසනීප වගේම ටිකක් මේ අසනීප ටිකක් උඩු දුවන තත්ත්වයක් ටිකක් මේ ආරෝග්‍ය ශාලාගෙන් රෝහල් ගතවීමක් පෙන්නුම් කරන කාලයන් නිසා පුංචිට හෝ යම්කිසි මේ අසනීප තත්ත්වයක් වෙනසක් දරුවන්ගේ දැනුනොත් ඉක්මනින්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට අන්න රෝහල් ගතවීම මේ තත්ත්වයන් ඔබට මැඩ පවත්වා ගන්න තරමක් දුරට හිතන්න පුළුවන් වෙන කාලයන්. මොකද මෙන්න මේ කාලසීමා දුර කාලගුණ විපර්යාසත් හරි වෙනස්නේ. සමාරෝන දෙසැම්බර් මස මේ කාලෙ කවද්ද වැස්සේ කියලා මේ කාල්ම එක තමා ශනිමාරුවක් ළඟ එද්දී ඔන්න වෙනස ඔබ ඔබ පරේෂනාත්මක කෙනෙක් නම් හැම දේම මේ වබුරු මේ වබුරු කියලා රැල්ලට කතා නොකරනක එන්න හොඳට කල්පනා කරලා බන්න මේ හොයල බන්න මේ ශනිමාරුවෙන කාලසිීමවල් තුළ අපේ රට තුළ හෝ ලෝකය තුළ කාලගුණ මේ වශයෙන් හැසිරීම කොච්චර වෙනස්ද කියලා එතරින්ම ඔබට පැහැදිලි වෙනවා මේ බලපෑම් කොහොමද මේ ග්‍රහය තුළින් ඇතිවෙන්නේ කියලා දෙක නිසා තදර නියගයක් තියෙන කාලෙක වුණත් තිකක් කාලගුණ වෙනස් වෙලා අමුතු දෙයක් වෙන්තින හැබැයි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන කාරණාව ඔබ ගමම් බිමං යද්දී විශේෂම මේ වැස්සේ ගමම් බිම යද්දිහෙම රිය පදවෙදි පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශගෙන මේ වාහන ලිස්සන්න අනතුරුවීම හැකියාවක් පෙන්නුම් කරන සම ජනවාර් මාස් තුළ මේ අධ්‍යාපන කටතුළ නිරතලා එන දරු දැරියෝ ඔබට මේ කාලසීමාව මෙහෙමයි ඔබ තරමක් දුරට හරි උපක්‍රමශීලී කෙනෙක් මේ කාලේ. ඔබ දන්නවා අර ප්‍රශ්නපත්‍ර උත්තර ලියනවා කියමු. ඔබ දන්නවා මේකට ලකුණු ගන්නා කරලියන් දැන් පිටු 10ක් ලිව්වත් අදාළ කරුණු අන්තර්ගත නොවන ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබ දන්නවා මේ අනිත් අය පිටු 10ක් නේද එක පිටුවෙන් ඔබ උපක්‍රමශීලීව ලකුණු ගණනා කර කරුණු සම්පින්නය කරනන්න ඕක හරි හොඳ ගුණයක්. එහෙනම් මේ සඳහා ඔබ මෙහෙමයි. ඔබ මේ පාඩම් කරන වෙලාවට විශේෂයෙන්ම සරගමත් වෙන්න අවශ්‍ය ඒ දැන් ඔබ ලොකු පිටු කීප එක තියෙන කරුණු අවශ්‍ය කාරණා ටික අපි highlight pen එක කරන් හරි highlight කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒවා ඔබ වෙනම ගන්න අපි short note ගන්නවා කියන එකටත් වඩා ඊටතර short note එකම දෙන්නේ. ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ තුල තියෙන ප්‍රධාන කාරණා ටික විතරයි. ඔබ තීරුම් ගන්නවා කියවීම තුල ඒ ප්‍රධාන කාරණා ටික සටහන් කරගන්නවා. මේ තුල ඔබ වෙනදට වඩා ඔබට හිතුවට වඩා ඔබ තුළ දැනුමක් වගේම ඔබට ක්‍රියාත්මකවීම ලියද විභාග ලියද ක්‍රියාත්මකීමට යවහල් වේ මොකද මේ පුංචි පුංචි දේවල් තුළ ඔබට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් කාලයක් මේ අධ්‍යාපන ශේෂ තුළ විශේෂයෙන්ම මේ මේ කාලසීමාව තුළ මේ විභාග පැවැත්වෙන හේතු කරගෙනමයි මම මේ කියන්නේ. ඒ තුළ ඔබට හොඳ රිසල්ට් එකක්. හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔබ ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ අර විදිහට. අර මහා ලොකුට පොත් කියෝ කියෝ කියෝ පොත් 10ක් 12ක් එකතු කරන මේ හැම එකම කියෝක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනට වඩා ඔබ සාරාංශගතව මේ වෙලාවේ ඒ දේවල් ගැන හොයන්න. ඒ දේවල් පාඩම් කරන්න එතකොට අර අවශ්‍ය කරුණු කාරණටිකවත් ලියවෙලා තිබොත් ලකුණු හැමරෙන ලකුණු දෙන පටිපාටි ගැන ඔබ අර පාස් පේපර් කිරීම ගැන අපි කියන්නේ මේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල උත්තර ලිවීම තුළ ඔබේ අත්දැකීම ගන්න ඕන. ඔබ දන්නවා එතකොට මේ ලකුණු ලැබෙන ආකාරය. අන්න ඒ දෙයට විභාගයේ ඉලක්ක කරගෙන අපි මේ කරන්නේ මේ මේ ඇත්තටම අපේ රටවල තියෙන මහා ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නෙමෙයි නේද? ඒක නිසාම අපි මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන දුර්වලතාවය තේරුම් අරගෙන අපි තැනේ හැරි රැනේ ගහන්න ලෑස්ති වෙන්න. දැන් කාල සීමාව තුළ මහා ඔය ලොකුවට කට්ටිය තේ තුලා පාඩම් කරන ඒවට නෙමෙයි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඔබ හරි තැන තේරුම් ගරන් හරි විදිිය තේරුම් ගනම් විභාගේ කොහොමද කෙනෙ හරි තේරුම් අරගෙන ඒකට අනුව කටයුතු කිරීම තුළ ඔබට සාර්ථක භාවයක් කරගන්න විශේෂයෙන් හැකියාව තියන මිතුර ලක්නී වැනිතින් එනිසා මෙන මේ කාලසි මතුළ පොඩක් කම්මලික මතරන්න දැන්වත් වැඩ කල්දාන තත්ත්වය අතාරන්න දැන් කාලය මදි කියලා පැත්තකර ගහලා ඉන්න එපා ඔබට පුළුවන් ක්‍රියාත්මගෙන්දර්මං කියපු විදිහට සරලව සාරංශ ගත කිරීම තුළ. ඒවගේම උසස් අධ්‍යාපනය හධාරණය ගැනම අපි කියමකෝ ෘති අධ්‍යාපනය මනත්තන් විශ්ව විද්‍යාල තුළ හෝ ඒවා නැත රැකියාවක් කරන ගමන් අධ්‍යාපන කළ යුතු අන්න ඒ අයට මේ කාලසීමාවත් තුළ තරමක් දුරට මෙහෙම දෙයක් කියන්න ඕන. ඔබ යම්කිසි ඉලක්කයක් සඳහන මේ දේ කරන දැන් සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන කටයුතුලත් වඩා ඔබගේ අරමුණක් තියෙනවා. ඒ අරමුණ තුලින් කතන වෘත්තියක් හෝ උසස් වීමක් සම්බන්ධ එන්නේ කාරණා ඔබට ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඉලක්කය ඔබ වෙනස් වෙනවා. ඔබ යන්නේ මෙන්න මේ විදිහ රැකියාවක් තමයි මගේ කියලා ඉලක්ක කරන තමයි මේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනය නැත්නම් ඔබ මේ කරන රැකියාව තුළ උසස් වීම. නමුත් ඔබට ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවා කියලා තේරුම් ගැනීම තුළ හරි නෑ මම මේ මගේ අධ්‍යාපනය ලබන එක කරන ක්‍රමය වෙනස් කරන විශ්වපතය වෙනස් කරන අන්න වගේ තත්ත ඔබ විශේෂෙන් ප්‍රායෝගුවෙන් උත්සාහ කරන එක අතිශයෙන් මේ හපත් කමන්නේ ඔබ පහුගේ කාලසිම තුළ ඒ සඳහා වැෑකරපු කාලය අපරාධිකල හිතිලා නවතිනට වඩා ඔබ ජීවිතයේ ප්‍රායෝග දෙයක් ඔබට අරමුණක් ඇති දෙයක් වට වෙනස් වෙනවන මෙන්න මේ කාලසිම තුළ ඒකට හොඳ කාලයක් දැන් හිතන්න මොකක්ද මේ ලෝකේ යන්නේ කොතනද ලෝකේ ඉල්ලන්නේ මොනාද දැන් අපි සාම්ප්‍රදායෙන් බැහැරවිය යුතුයි නේද විශේෂම දැන් මේ දැන් ඕලෙවල් කරලා ඒලෙවල් කරන බලාපොරොත්තුන දරුවන්ටත් එක්කයි මේ දේ කියන්නේ ඔබ විෂයත් තෝරා ගැනීමේදී මොකද්ද මේ විෂයේ අන්තිමට තියෙන්නේ කලා විෂය ධාරා තුළ මොකද්ද තියෙන්නේ එහෙනම් එහි තියෙන යහපතන එහෙනම් විද්‍යා විෂය ධාරා තුළ මොකක්ද තියෙන්නේ තාක්ෂණ විෂය ධාරා තුළ මොකක්ද තියෙන්නේ වාණිජ විෂය ධාරා තුළ මොකක්ද තියෙන්නේ ඉතින් එහා ඔබ දකින්න මීට අවුරුදු 10ක් 15ක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොකක්ද අපි කරන්න ඕන කියලා. එහෙනම් එතනදී මොකක්ද ප්‍රායෝගිකම විෂය කියලා තෝරගෙන කරන්න. නිකන් බොරුවට ඩිග්‍රී එකක් ලැබෙනවනේ කියලා තේරුම නැති දේවල් කරන්න යන්න එපා. මොකද මිතුරු ලග්න හිමියන්ට මෙතනින් පස්සේ යහපත් කාලයක් උදාන යහපත් කාලය තුළ ඔබගේ ජීවිත කාලෙටම ප්‍රබල ලෙස බලපාන පෙරලියක් කරගන්න නම් ඔබ ගන්න තීන්දුව තීරණ ඉතාමත්ම ප්‍රායෝගික විය යුතුමයි. ඒනිසා එක ශියම් සැලකිරීමත් වෙන්න නිසා අර ඔබ ෘති අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන ලැබෙන ඔබගේ අරමුණ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා ඒක යහපත් යහපත් විදිහට වෙනස් වෙන ඒ නිසා හොඳට හොයලා බලලා හොඳ තීරණයක් ගන්න. ඔබ විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවනම් මේ මාසය තුල අපිට මේ මේ මාසේ අතහැරලා ඔබට ඒ දේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේ කාල සීමාව තුල ඔන්න යම්කිසි ආකාරයකින් අර ආදායම් තත්ත්වය පහළ වැටලා කරන්න ගිය දේවල් කරගන්න බලාපොරොත්තුන ආකාර කරගන්න බැරුව හිටියනම් මේ මාසේ මුල් සති තුනෙන් පස්සේ ඔබට ටික ටික ටික ටික ඔන්න අලුතෙන් රැකියාව part time job එකක් නැත්නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න තරම් පඩිය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා අනෝයි තත්ත්වයක් උදා කර ගැනීමේ ප්‍රබල හැකියාවක් පෙන්눔 කරන මිතුරු ලග්න හිමි ඔබට ඒ නිසා ඉවසීමෙන් මේ සති තුන ගත කරන්න ඉවසීම වැදගත් ඔන්න මේ සති තුන තුළ ඔබ මේ වචනය හෝ ඔබගේ තුළ ඉක්මං කාරිත්වය කේන්තියම තුළ ගැටලු ඇති කරගත්තොත් ඔබට අර විස මේ වාසේ සතිතුනින් පස්සේ මුල් සතිතුනින් පස්සේ අත්වෙන දේ පොඩක් ප්‍රමාද වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඇයි? අර ඔබ කරගත්තු මෝඩකම් තුළ නැත්තම් ඔබට ඉක්මනින් මේ ඉක්මනින්ම මේ කාලය වෙනස් වෙච්ච සැනින්ම ටික ටික ටික ටික ගොඩ එන්න අවශ්‍ය නම් මේ සති තුන තුළ ඔබගේ ඉවසීම, ඔබගේ වචන හැසිරීම සහ ඔබ කටයුතු කරන ආකාර ප්‍රවේසම් සහගතව කරන්න ඒ තුළ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන් මේ ප්‍රේමය සහ ආලය ගැන අහනවා බොහෝ දෙනෙක්. ඉතින් අපි මෙච්චර ඉවසපු එකේ මේ සති තුනක් ඉවසමු. හැබැයි මේ වෙලාවේ ඔබ සම්බන්ධතා පවත්වනවා නම් අතිශයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඔබගේ වචනයෙන් කියන්නේ මොනවද මේ හැම දෙයකම ඒක අදාළයි. ඔබගේ හැසිරීම ඔබ ඉක්මනින් කේන් තියනද ඔබට ඔබගේ පෙම්බතා පෙමති නුරුස්සන ගතියක් තියෙනද ඔබට දැනෙන ඔබගේ පෙම්බතා පෙමති ඔබ නුරුස්සනවා කියලා වෙනත තරම් ආදරයන්නේ කියලා අම්මාව වෙනදවගේ හොයලා බලන්න ඔන්න වගේ ටිකක් හිතර දැන්න ඒක මේ එහෙම දෙයක් නෙමේ ඇත්තරම තියෙන්නේ අර ඔබට දැනෙනදේ ඔබ පොඩ්ඩක් මේලාවේ දකින්නෙම අඩුපාඩු අන්නේ තුළ ඒක නිසා මේ දවස් 20 21ත් ඉවසීමෙන් ගත කරන්න මිතුරු ලග්න හිමියෝ. ඊයින් පස්සේ ඔබගේ ඒ ආදරය කියන කාරණාවලද ඔය තිබිච්ච හැල හැපීම් ටික ටික ටික ටික ටික ඈත් වෙලා ඔන්න විවාහයකට යන්න කාලයක් උදා වෙනවා හිතේ සතුට පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා ඉඳන සාපේක්ෂව මේතරට ආදරය දැනෙන කාලයක් ඉදිරියේ දිනනවා ඒ නිසා මේක ඉවසීමෙන් ගත කරන්න මේ දවස් කීපය විශේෂයෙන්ම මේ ලග්න පලාපල අද ඉදිරිපත් කරන තීරණය කරෙත් මේ ලග්න කීපයකට මේ පණිවිඩය කියන්න අවශ්‍යම නිසා මොකද මෙච්චර කාලයක් කියන් කියන් ආපු දෙයක මේ දවස් සති දෙක තුන ඔබ හරියට කටයුතු නොකළොත් අර අපරාධය ඒක ඒක නිසා අද සැලක්මෙන් සෞඛ්‍යයෙන් කතා කරොත් මේ කාල සීමාව තුළ විශේෂයෙන්ම ස්නායු සම්බන්ධ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පිටකොන් දාශ්‍රිතව යම් කිසි ආකාරයක ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් අසනීප තත්ත්වයන් උද්ගත වෙන්න ඉඩ තියෙනවා සෙම් රෝග බහුලයි මේ කාලේ ඉතින් වෛරස් නේ හැමතැනම ඒක මං කියලා වැඩන්නේ නැහැ ඒක නිසා ගොඩක් අය අසනීපෙන් ඉන්නේ ඕවා තමයි ඉන්ජෙක්ෂන් ගහලා කරගත්තුවා ඒව අපි කතා නොකරමු ඉතින් ඒ තත්ත්වය තුළ මේ කල් සුළු සුළු අසනීපකාරී තත්ත්වයන් බහුල වෙන කාලයක් සෙම සම්බන්ධයෙන් පුංචි පුංචි ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා ඒ වගේම ඔබගේ මේ වවුගඩු සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ මේ මේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග තත්ත්වයන් පොඩ්ඩක් පෙන්නුම් කරනවා ඒක නිසා ඒව සඳහා ඔබ ප්‍රතිකර්ම යොදන මේ උෂ්ණ අධික භාවයත් හේතු කොටගෙනයි මේ දේවල් වෙන්නේ. ඒවට අවශ්‍ය කරන ඒ ප්‍රතිකාර ඒ වෛද්‍ය උපදෙස් පතන්න ඉක්මනින්ම ඒ තුළ වෙනවා. මොකද මේ මේ මේ කාලසීම තුළ මේ ලෝකයේ තුලම රට තුලම අසනීප තත්ත්වයන් පැතිරී යමක් තත්ත්ව බල ලෙස පෙන්눔 කරනවා මේ මේ මාසයේ විශේෂයෙන්ම මුල් කාලසීමාව තුළ ඒක හේතු කොටගෙන පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන්න ඒ තුළ ඔබට සෞඛ්‍යයත් හොඳයි මොකද හැම දෙයකම සෞඛ්‍ය කියන දේ කොච්චර මුදල් තමා හැමදේම මුදල් හම්බ කරනත් ඔබ නිරෝගීව ඉන්න ඕන අසනීප වෙලා පැත්තරලා ඇඳගෙන ඉන්න කිව්වොත් ඔබට මුදල් හම්බ කරන්න පුළුවන්ද බැහැනේ එහෙනම් මේ කාලසීමා තුළ ඔබගේ සෞඛ්‍යයට අංක 1 දීලා කටයුතු කරන්න පුංචි පුංචි අසනීප තත්ත්වයන් දැනුණු සෙනින් ඒවට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාරය ප්‍රතිකර්ම යොදන්න මේ කාලේ මට නම් ඔය උණවල් හෙම්බිරිසාවල් මොනවාද මට ඔහොමද හැදලා දෙන්නේ එහෙම හිතන්න එන්න එපා මේ කාලසීමා තුළ මොකද ඔබගේ ගමනට පුංචි බාධාවක් ඇති කරන දෙන්න එපා මේ අසනීප තත්ත්වයන් වලට ඉතින් මේ සඳහා පිළිවෙත් ප්‍රතිකර්ම ගැන කතා කරොත් මම මේ වසරේ පලාපලවලටත් විශේෂ ප්‍රතිකර්ම කීපයක් කිව්වා. ඉතින් මාසයට සාපේක්ෂව කරන්න තියෙන ප්‍රතිකර්ම ටිකුත් තියෙනවා. ඒ ටික මම කතා කරමු. මොන දේ කිව්වත් අංක 1 මෝර පිරිත, චන්ද්‍ර පිරිත, සූර පිරිත, සත්බුදු වන්දනාව, කන්ද පිරිත, උදෑසන අවදිනු ගමන් රාත්‍රී නින්දර පෙර මේක ශ්‍රවණය කිරීම සජ්ජානය කිරීම පුරුද්දක් කරගන්න. ඔබ කටපාඩම්ෙන්දන්නම් කියන්න මේ ඇඳෙන් නැකිට මේ කියන්නේ ඇහැරුණ ගමන් ඇඳේ ඉඳන්ම මේ දේ කරන්න. මොකද හේතුව නැත්තම් මේක මාගේ ඇරෙනවා. ඔබම පේවිලා ඇඟ හෝදලා පහන් දල්ලලා ඕවා කරන්න ගියත් ඕක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබ නැගිට ගම්ම ඇඳින් අඩිය බිම තියන්න කලින්ම මෙන්න මේ මෝර පිරිත, සූර පිරිත, චන්ද පිරිත, කන්ද පිරිත, සත්බුදු වන්දනාව එක්කෝ ශ්‍රවණය කරන උච්චාරණ නැත්නම් මම නිවැරදිම උච්චාරණ සහිත අතිශයම නිවැරදි උච්චාරණ සහිත ලින්ක් මෙන්න පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ description එකේ තියෙන නැත්නම් සූ ටීවී එකට පිවිසෙන්න තියෙන මුලින්ම අන්න අවම වශයෙන් earphone එක කනේ තියන්න හිතෙන් හිත චේතනාව යහපත් කරගෙන ඔබ මේක ශ්‍රවණය කරන්න ඒ තුළම ඔබට හිත තුළට ධනාත්මක දේවල් ඇතිවීම තුළ මේ දවස ක්‍රියාත්මකවීම තුළ ඔබට තියෙන සියලු ගැටලු කාරිතත්වයන් මුදන්න ඔබට හිතාගන පෙර පුදුමාකාරලෙස ඔබ අනතුරුලින් ගැලවෙයි ඔබට හිතාගන පෙරදි ඔබ ජයග්‍රහණත්වේ ඔබ පරදී කළ තැඟල ඔබට ජයග්‍රහණත්වේ හැමදේම සාර්ථකවයි මේක කියන හින්දා කරලා බලන්නකො මාසයක් ඔබට දැනට වෙනස. ඒතර ඔබ හැමදාම කරන මෙහෙමයි. හැබැයි මේ එහෙම තියෙන අර දවසක් මා ගෑරුණොත් අයියෝ ඔක්කොම ඉවරයි එහෙම හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. දවසක් මා ගෑරුණොත් ඊළඟ දවසේ කරන්න. උපරිම උත්සාහ කරන මග නොහැරේ කරන්න. නමුත් මග ගෑරුණා කියලා ලොකුට වැටෙන්න එපා. මොකද සමහර විටන අයියෝ කරගන්න බැරුවත් මම ඔක්කොම ඉවරයි. එහෙම දේවල් මේ තුල නැහැ. ඒ නිසා කලබල වෙන්න නැතුව එඩිට් කරන්න. ඒ වගේම ධම්මචක්කම් පවත්තන සූත්‍රය ඒකෙත් ලින්ක් එක ඔන්න පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. නිතර ඔබගේ නිවස තුළ අවම වශයෙන් උදේ දවල් රෑවත් ඔබ ඉන්න ව්‍යාපාරස්ථාන තුළ ඔබ හැම තැනම පුළුවන්න මේක ඇතිකන මොද මේ තුළ තියෙන ධනාත්ම භාවය තුළ යම් කිසියාකන ඔබ විශ්වාස කරනාකට ඔය බන්ධන හූනියම් මෙහෙම නැත්තං ඇස්වා කටවා දෝෂ තීරණ මේ ධම්මචක්කම් සූත්‍රය හරි බලවත් ඒ තුළ ඔබට ඒ දේවල් සියල්ල නැති කරගෙන ඒ ඍණාත්මක දේවල් නැති කරන ධනාත්මක දේ ඔබේ ජීවිත ආරෝපණය කරගන්න බුණා. ඔය දේව මන්ත්‍ර වගේ නිතර ව්‍යාපාරස්ථාන දාලා තියෙන ඒ වෙනුවට මේ ධම්මචක්කම් පාතන සූත්‍රය දාලා මාසයක් කරලා බලන්න එතකොට ඔබම අත්වඳි මේ සාර්ථකතා අති බලගතු භාවයක් තියෙන සූත්‍රයක් දෙවියන්ගේ ආකර්ෂණ නොඅඩුව ලැබෙන දේ දේව ආකර්ෂණේ ඉහළින්ම ලැබෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා මේ ධම්මචක්කම් පවත්වන සූත්‍රය තුළ ඔබට එතකොට ඔබ කරන කටයුතු සාර්ථකභාවය නිරෝගී භාවය ඒ සියල්ල නිවස තුළ ඇත්වේවි අර සතුට කියන දේ අඩදාබර අඩු වෙලා ඇතිවේවි මෙය ප්‍රබල දෙයක් කරලා බලන්න කරපු අය මා මගේ මා ඇතුළු කරපුයගේ අත්දැකීම ඔබට මේ කමෙන්ට්ස් වලින් බලන්න පුළුවන් පහුගිය වෙලාවත. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට මම කිව්වා අර පළවෙනිදා කරන්න දෙයක් පළවෙනිදා ලග්න පලාපල පුළුවන් නම් අහන්න මේක අහපු නැති අය ඉන්නවනම් මේ අපේ නවවසරේ පලාපල අහන්න නවවසරේ පලාපල හැම ලග්නම පාල කරලා ඉවරයි. ඒ තුල මම කියනවා ප්‍රතිකර්ම ටිකක් ඒවා ටික අනිවාර්යයෙන්ම කරා යන්න. ඒ වගේම ඔබ අර හැමදාම මම කියන අර ඔබගේ වියදම් සැලසුම් කිරීම අනිවාරෙන් කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ සූරය උදාවට කලින් පලවෙද හය විසි දෙකන සූරුදාවෙන් ලංකාවයට මේ මේ පලවෙද ඇති මගේ තොටර කිරිතිරිල්ල දාටකය කරන්න කියලා පලවෙදග මේ වසරේ පලාපල කතනද කියා තිනවා ඒත් එක මේ මේ දෙත් කරන්න කලින් නැගිට්ටා පිරිසිදු වෙලා ඔබගේ ලියන්ද මේ මාසය සඳහා ඔබගේ වියද මේ මාසය සඳහා ඔබගේ වියදන්තික ලියලා ඊට පස්සේ අර්සූර උදාවෙන වෙලාවට හය විසි දෙකට කිරි උතුරෝලා ඔබ යනවර සූරය නමස්කාරයට ඒ තුළ අර ඔබගේ වසර ඉලක්කන්ම ලියන්න කියලා වසරේ පලාපලටකෝ ඒට අමතර මේ මාසේ වේද ඒ සියල්ල සිහි කරලා මෛත්‍රී භානාව කරන්න සූරය නමස්කාර කර හිතන්න මෙන්න මේ වියදන් ටික මම දරාගත යුතුයි මේ මාස තුළ එනම් මේ සඳහම මේවා ඔක්කොම හම්බ කරන්න ඕන කොහෙඟත් උඩින් කඩාපාත් වෙන්නේ මේ හම්බ කරන්න නම් මට මේ තියෙන බාධාවල් දුරු වෙන්න ඕන ඒ බාධාවල් සියල්ල දුරු වෙලා මේ සියල්ල සාර්ථක කරගෙන මේ මාස තුළ ලැබේවා. ඒ වගේම අර වසරේ ඔබගේ ඉලක්ක ටිකත් ඔබ සිහිපත් කරලා ඊට පස්සේ හිතන්න මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම සතාටම මේ වගේ ජීවිතය වීම ජීවත් වීම සඳහා අරමුණු තියෙන ඒ අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න ලැබේවා. සියලු සත්ත්වයන් දුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා කියලා කියනවා. මොකද මම මේ මේක මේ කියන පිළිවෙත ටිකක් කෙටියෙන් කිව්වේ මේ වසර සඳහා පලාපලවල ඒක සවිස්තරාත්මකව තියෙනවා. ඒ වගේම පහුගිය මාසවලත් මම මේ මාසේ කරන කටයුතු ගැන කියලා තියෙන නිසා. ඒ නිසා ඒ ටික කරලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අර කිරිබත් මං කිව්වා මේ පාර කිරිබත් වෙලා මුලින්ම කොටස සත්තුන්ට දෙන්න. සත්තුන් සඳහා පොඩි වෙන කොටසක් වෙන් කරලා ඊට පස්සේ අනුභව කරලා ඒ කටතොලට යන්න වගේ බෝධි පූදා පූජාවල් කරන විදිිය ගැන ඔන්න ඒකත් නවසර ලක්න පලාපල ඇති විශේෂත පෝධි පූජාමිතුර ලක්නිමියන්ට ම කියල ඇති ඒ නිසා ඒ අහන්න ඒ තුළ කටතු කරන්න මොද මේක ඒවත් කියනක මේක දීර්ක වෙනවා ඒ නිසායිමං කියන්න යන්න ඇත්තේ ඒ වගේම ඔබ සැලකිරමත් වෙන්න මෙන්න මේ අනිවාරයම මේ කරන්න ඔබ විශ්ණු දෙවියන්ට සෙනසුරාද රාත්‍රී දුලහහි පටයකෙන් සෙනසුරාද රාත්‍රී දුලයි පරගෙන ඉරි දැලිවෙන්න දොලහයි පහට එළඟ තෙල් පහනත් දල්වන්න ඒක මේ ගේ ඇතුළේ කරන්න පුළුවන් ද එළිය කරන්න පුළුවන් ද කියලා අහලා තියෙනවා ඒක කිසි කවදාවත් නැහැ කොහේ කරත් පිරිසිදු තැනක කරන්න ගෙදර කාමරයක් කරනවා වැඩි දෙනෙක් අර මේ ඔබ නිදානට පාවිච්චි කරන්නේ නැතිව අර තියෙන කාමර තියෙන ඒ වගේ තැනක් පිරිසිදු කරලා පුළුවන් නම් පාවිච්චි කරලා පිරිසිදුව නිල් පාට මල් ටිකක් පූජා කරලා එලෙක තෙල් පහනක් මේක පුරුද්දක් වශයෙන් මේවා හැමදාම කරන්න උත්සාහ කරන්න විශ්ණු දෙවියන්ට ඒ එලෙක තෙල් පහන දාලා ඔබ ඔබගේ ප්‍රාර්ථනා එතන හිතන්න ඒ තුළ ඔබට සාර්ථකව අත්කරගන්න පුළුවන් කිතුුණු කතෝලික අයට විශේෂම කියනුනා බ්‍රහස්පන දවසල රාත්‍රී එකොල හදදුල අතර ශුද්ධ පෑ ගත කරන්නේ ශුද්ධ පෑ ගත කරන ආකාරය ගැනත් මං පුංචි සවිස්තරත්ම විස්තරයක් කියල ඇති වසරේ පලාපලතුර ඒ කරන්න ඒ කරතු කරන්න පුළුවන් දර එක්වර්ශය රකින නිර්මාංශයෙන් උත්සා කරන්න හැමෝම අංහරවා සැන්සුරාද ආගම්බේදකින් තොර නිර්මාංශයෙන් උත්සා කරන ඒ දවස්තක නිර්මාංශවීම තුළ ඔබට ලොකු සාර්ථක භාවයක් අත් කරගන්න පුළුවන් විශේෂ කාරණාවක් කියන්න ඕනා ඔබ මේට පුද්ගලි කේන්සරම් පරික්ෂ කර දෙන්න කියලා මෙසේජ් කර තිබ ගොඩමගේ ෆස්බුක් පිටුවට රාගස්ත්‍ර නිර්වාණ පෙස්බුක් පිටුවත් ලයික මත තියගන්න ති ඒවගේ මේ කමෙන් කාද බම චනල්ලකට කෝල් සරන්ති පචනල්ලකට ඇති මෙහෙමයි මම පුල පුලා කියන මට ඒදේ කරන්න හැකියාවක් නෑමට කාලසීමාව හරි අමාරු මේ දේටම කාලය යොමදාගන්න මේක දැන් මගේ ජීවිත කොටසක් වෙලා දෙනස මේක ඔබ බලාපොරොත්තුලා ඉන්නක දන්න නිසා මම මේ වැඩසටහන කොහොම හරි රෑ නිදිමරාන උදේ පාන්දර අවදිලා හරි කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මට මේ දේ කරගන්න බැරි වෙනවා. ඔබගේ බුද්ධිකයෙන් සටහන් පරීක්ෂා කරන්න වෙලාව යොදා ගන්න හම් වුණොත්. නිසා මට මුදල් අවශ්‍ය නැහැ. මම රැකියාව තුළ හම්බ කරන ටික මට ඇති. මට ඊට වඩා ලොකු ලොකු දේවල් නැහැ. මගේ හිතේ තියෙන දේ මේ වැඩසටහන කවුරු හරි අහලා මේ වැඩසටහන තුළ එක්කෙනෙක් හරි සාර්ථක වෙනවා. නැත්නම් අනතුරුකින් ගැලවිලා ජීවිතේ යහපත් කරගන්නව නම් ඔන්න ওই දේ විතරයි මට තියෙන කාර්මුණ. නිසා මට ඔබගේ මුදල් අවශ්‍ය නැහැ. නිසා සමා වෙන්න මේ ඔබගේ වෙලාවල් පරීක්ෂා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ කියන දේවල් ඔබ හැම මාසෙම මම කොහොමවත් පලාපල කියනවා. ඒ වහලා ඒ කියන දේවල් ටික හරියට කරගත්තොත් ඔබට පුද්ගලයන් සනම් පරීක්ෂා කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔබගේ හැමදේම සාර්ථක වෙනවා. ඒ නිසා මේ පිළිවෙත් ටික කරන්න අවශ්‍ය නම් දක්ෂ ආයවක්ඥ ජ්‍යොතිෂ්‍යවේදියෙක් කරා ඔබගේ කේන් සටහන් පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඒක කිසි ගැටලුවන්න ඒද බොරුට මේ අපල කියලා අපලට වියදන් කරන්න ඒවට අහුවෙන්න එපා මේ පින පිළිවෙත් සරල පිළිවෙත්තුලින් ඔබට එන්න පුළුව මේ වසර තුළ ඔබට සාර්ථකෙන් අවශ්‍ය හොඳම පිළිවෙට්ටික වසරේ පලාපලල කියලා ඇති ඔය මැනික් පලඳන්න ඔය නම්මන කරන ලක්ෂ ගන වීදගන්න ඒවට යන්න අවශ්‍යනෑ ඒවෙන්ද ඔන්න අපල ගෙන්න්න ගන්න එපා ජීවිතර ඒ වගේ දේවල් කරන්න ගහිලා ඒ හැර කටයුතු කරන්න මොන ප්‍රශ්න කාරද තිබ්බත් ඒ දේවල් සාර්ථකව ඒවට මුණ දීලා ඒ වලින් ජය ගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා ඒ පිළිවෙත් විදිහට ඒ කරලා ජීවිතය තුළ ධනාත්මක භාවය ඇති කරගත්තොත් එදිනෙදා ওই දේවල් කරගන්න. ඉතින් ඕක තමයි මේ මාසේ ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. හැම මාසෙම වෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ සෙනසුරු මාරුව හා ඒ රසක සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ දෙකක් මේ 17 වෙනිදා වෙන්න කලින් පළ කරනවා. ලෑස්ති පිට ඉන්න subscribe කරන්න සූ TV නාලිකාව. එහෙනම් මේ තුළ ලග්නෙමි ඔබට මේ උදව් වසරත් ඉදිරි කාලයත් යහපතින් යහපත මුදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි.